Nous travaillons avec euh, la marque Duracell depuis 2013 et donc c'est notre septième année de collaboration intense hein, sur cette marque. Au bout de sept ans, on a pu s'apercevoir qu'on approfondit vraiment la connaissance du personnage dans son ADN, dans ce qu'il y a de plus intime. Et est la clé de la connaissance d'une marque. C'est un travail d'animation de longue haleine où on a défini une librairie, un langage correspond intimement à qui est ce personnage. Duracell Optimum makes you, our truck go faster. La marque Duracell lance un nouveau produit qui s'appelle Optimum sur le marché. Il y avait toute une campagne publicitaire qui avait été imaginée par Wunderman Thompson qui était basée sur du tournage, mais en plein lockdown. Donc comme le tournage n'était plus possible dans des délais par rapport au lancement du produit, nous avons travaillé en étroite collaboration avec euh, l'agence qui a pu imaginer euh, des histoires euh, qui sont compatibles avec un mode entièrement digital, c'est-à-dire fait entièrement sur nos ordinateurs en CGI. C'était un défi de pouvoir euh, euh, démarrer une production en full CGI à distance et on a mobilisé une équipe de 40 personnes, trois producteurs et un réalisateur euh, qui est Sean Savory, qui est un réalisateur qui travaille uh, My fellow gadgets, I bring important news. The main concept is to talk about the extra power and the long life in the new Duracell batteries. So here we have actually two very important sequences in the film, um, which we do focalize a lot. The first is on the RC truck, is uh, showing the extra power, the extra speed that the truck has. And then uh, we've got the screwdriver, and it's the same thing there as well. We're showing the extra power when the screwdriver starts spinning. So we've got everything vibrating on the table in the workshed. I think a film like this needs interaction between director, uh, CG artist, and production. Being internally means that we're quicker, more efficient, and I think we do less errors as well. Sean apporte un regard de mise en scène, de travail de caméra et de direction d'acteur, et il utilise le Duracell Bunny, mais comme un acteur qui pourrait diriger sur le studio. De fait, son interlocuteur devient le chef animateur, c'est-à-dire Augustin Paillard, et il demande à Augustin, bah voilà, j'aimerais que le Bunny puisse intervenir de cette façon, avoir telle expression, se comporter de cette façon-là. C'est un mélange particulièrement efficace et qui donne des résultats incroyables. L'animation de Bunny, euh, justement, et l'homogénéité euh, d'un plan à l'autre euh, est améliorée par le fait qu'on utilise maintenant une librairie d'animation. C'est un système qui est utilisé le plus couramment en long métrage. C'est comme une bibliothèque d'expressions, de poses et de phonèmes. Micros a apporté les idées, les devis, les plannings, etc. Puis ensuite, nous devons mettre tout ça en place, comme c'est un film full CG. Il n'y a pas de tournage, il n'y a pas de costume, il n'y a pas de personnes qui vont s'occuper du décor, en vrai. Donc à partir de là, on est obligé de faire des concepts. Donc nous sommes partis sur le paint-over. Le paint-over permet de valider une direction artistique, la mise en place des sets, la mise en place des assets, le texturing, euh, le shading et les lumières. C'est une réussite en termes euh, à la fois de ressources, parce qu'on a réussi à employer euh, notre full capacity et euh, livrer un très beau film dans le temps. maybe a new TV career for me.